こんにちは、粟田洋介です。今日はちょっと変わったキャンバスを作ります。今日これから作るキャンバスは、バスキュアが使っていたキャンバスを参考に作ります。ジャン・ミッシェル・バスキュアという1980年代に活躍したアメリカの画家です。アンディ・ウォーホルと合作をしたことでも有名です。 ちょっと著作権の関係で写真を出していいのかわからないので写真は出しませんがそのバスキュアの作品の中でこんな感じで木を組み合わせて作ったキャンバスがありますなのでこれは私が考えた方法ではありませんでバスキュアの作品はすごい大きいんですけど今日作るのはそのミニチュアバージョンですなんかちょっとしたインテリアとしてもおしゃれなんじゃないかと思いますでうちにあったこの木を適当な大きさに切って作っていこうと思います では木をこのノコギリで切っていきます長さは適当です3 <laughs> ついっぺんに切ります今度は2ついっぺんに切ります次は紙やすりをかけていくんですが 手元にこの紙やすりしかなくてこれは120番の紙やすりですこんな使いかけの小さいのしかなかったんですけどこれでも十分大丈夫ですでこんな感じで切れました4つ1組なんですけど9本なので2組プラス余分1本ができてしまいました ではこれを組み立ててネジで留めていきますではこれを組み合わせていきますどんな感じがいいかな長さがちょっと違うのとで短いの2本こんな感じ長いの使おうかなこうかなこんな感じにしようと思いますこんな感じねでこれネジで留める前にちょっと穴を開けようと思います 多分大丈夫だと思うんですけどこの板が割れないようにドリルで穴を開けますつ穴を開けます 次はネジで留めていきますこの感じかなよいしょ んな感じで止まりました。ここにキャンバスを貼っていきます。で、ちょっとこのキャンバスは切らなければなりませんね。このキャンバスはこういう風に巻いて貼るので、この部分をカットします。線引いちゃおうかな。外側、こうですね。この部分をカットしちゃおう。カットしていきます。こう 感じで切ってみますでこういうふうにこういうふうになるわけですでひっくり返すとこんな感じの見た目ですちょっとこっちが短かったり長かったりですけどまあなんとかなるでしょうでキャンバスを貼る前にここの切った部分ですね ここに色を塗っていきたいと思いますこれはこのペイントで塗ったのでこのペイントでこの部分とかを塗っていこうと思います ではこのペイントを乾かしている間にこのキャンバスにちょっと色を塗っていきたいと思いますこの茶色に合わせて茶色系の色を塗っていきたいと思いますでこのキャンバスを貼る前に塗ってしまうのでもうなんか最初からなんか絵のバックグラウンドみたいな感じで塗っていこうと思います ではこの木の枠もキャンバスも乾いたので次のステップに行こうと思いますキャンバスを麻紐でちょっと縛って実質的な目的はないんですけどちょっとこれは飾りですねここで縛ろう れを4箇所にやっていきますこんな感じで結びましたで次はこのキャンバスですねキャンバスをここに貼っていきますこういう感じになりますここがねこういうところ、チラ見せになりますこの部分をじゃまずホチキスで 対側も埋めますこんな感じですねこの両サイド3つずつを先に止めますこっち側を先に止めてみますこっちも思いっきり引っ張ってここがピーンとなっていることを確認して止めます いいかもしれないなでこれもこっちを引っ張ってこっちもまず先にこっち側ですね止めましたでこれはこういうふうに引っ張っちゃうからまずは端から止めてみますこっちの端をちょっと引っ張ってみます なんかいい感じです真ん中止める前にこれもこっちの方向にこうやって引っ張ってピーンとさせますかなりいい感じですでこれもこっち側にでここがピーンとなってあいい感じですね真ん中止めますね 間も止めちゃおうかなこれでぴったしになりましたねなんかこんな感じになりましたキャンバスもいい感じでピンとなっていますで茶色のバックグラウンドもなんかいい感じになりましたなのでここに絵を描くのがすごい楽しみです ちょっと今日はもう遅いので、後日絵を描こうと思います。バスキュアってその作品にもよるんですけど、木の部分まで多分わざとだと思うんですけど、バーってはみ出して描いたりとか、それはそれでかっこいいんですけど、ちょっと今回こんな感じなので、はみ出したりしないようにきれいめに描いていこうと思います。でもこれのいいのは、はみ出したところで、それはそれで味が出るということです。で、このキャンバス 作り方の説明はとりあえずここまでなんですが、この書き心地を見るためにちょっと絵を描いていこうと思います。 最後はここに紐をつけていこうと思いますこの2本足を基準につけようと思う多分この辺かな下から1 5センチのあたりこっちも大体下から1 5センチこの辺かなうんここですねここにつけていこうと思います でこっち側ですねこんな感じですで紐を通していこうと思いますこんな感じでつきましたね。 この紐を結んだところがなんか緩くなっちゃってて、ちょっとほどけたら嫌だなと思っているので、結び目とか紐のところにニスをつけてしまおうと思います。この絵の保護になるので、この縄とこっちに塗っていこうと思うんですが、この艶消しニスっていうのを使ってみようと思います。 ニスが乾いてこんな感じになりました。艶が消えているので、絵がとても見やすいです。この真ん中にしたところを、ここにかけて、まっすぐになればいいんです。こんな感じかななんかいい感じだと思います。それからちょっとバスキュアのこと考えてて、ちょっとこれ私の憶測なんですけど、なんかこういうキャンバスって、こういう枠を作るのに比べて作りやすいんですよね。 こういう枠を作るためのボードって売ってて、そういうのってちょっと組み立てやすいんですけど、 通の木を切って作るとなるとここ45度に切ってぴったりくっつけてみたいなことをやらなきゃないのでこれだったらある程度決まった長さに切ってこういうふうにバッテンに留めていけばいいのでこういうふうにきちんと切ったり合わせたり重ねて留めてるだけなので作る時間も短縮されると思うんですねただキャンバス貼るときに四角いキャンバスっていうよりもこうビッて切り抜かなきゃないのでこれ剥がした後もそういうキャンバスになってしまうっていうことにはなるんですがこういうキャンバス作るよりも時間が短縮 縮されるので、そういう意味でもいいんじゃないかと思います。それでこの書き心地なんですけど、ここのところちょっと歪んでいるとはいえ、普通にキャンバスが貼ってあるって感じなので、書きやすかったです。で、この2つは2017年の作品なんですが、これも長さ測ってないんで、こことか曲がったりしてるんですが、これに比べると四角って感じの形になっています。で、初めて作ったやつはこんな感じでした。 ちょっと今回作ったやつに形が似てますが、色とか絵が違うと雰囲気が全然変わります。あとこういう感じのものや、こういう感じのもの、それからこういう感じのもの、他にも作って書いたので、多分10個ぐらい作ったんじゃないかなと思います。またたまに作ってみようかなと思います。皆様もよかったら作ってみてください。ということで長くなりましたが、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、